барып аласыздар бір түйе екі өгіз бір қой келіп аласыздар бір түйе екі өгіз бір серке салым қадырмен дағай. Оралақ сақал болса келіп жатса мінекей той төрін ағай. орал ақсақал келіңіз көксарайдан келген қаратай ақсақал келіңіз мына қазыналық қария қаратай ақсақал келіңіз кия 212 машинаңдас бір машина шыға алмай орал ақсақал болса келіп бір батасын беріп жатса мына бата бақыттың бастауы деген ағайын жаңбырменен жер көгереді менен ер көгереді деген бір қазақта керемет қанатты сөз бар ағайын әбдіразақ ақсақал келіңіз міне еркінбек ақсақал болса келіңіз айнабек шабандоздың тақымында кетті қадірмен ағайын ахмет қажы ақсақалдың аты менен аттың аты құндыз торы айдабек шабандоз қадырмен баған. қазір нақтылап хабарлап жатамыз ба кәні көкі батабақтың бастауы деген Атаға беріңіз, ар жаққа бере беріңіздер.